Bismillah. Dipersiapkan. Parahnya. Dinamika syuting nu cicing ayah tuh baca kok bunda iya dah iya, iya, ya oh nu iya dok